lo que nos reúne a todos es esta inquietud común por una reconstrucción social del hábitat post sismos en este caso, pero creo que también nos puede abrir eh, la perspectiva hacia otras situaciones post desastre. Y si bien cada situación, cada lugar, cada mm, organización tiene un contexto único, me parece que el intercambiar acerca de nuestras experiencias Ah, nos fortalece a todos. Nos permite vislumbrar soluciones, pero también dificultades que, otros han enfrentado y que tal vez son las nuestras, o incluso cosas diferentes que, han resuelto muy bien situaciones en las que nosotros mismos nos encontramos y en las que buscamos cómo, cómo salir adelante. Entonces el intercambio me parece increíble, eh, me parece que nos aporta a todos, nos enriquece y sobre todo nos hace ver que no somos electrones libres y aislados en el universo, sino que compartimos estas preocupaciones, estas inquietudes, compartimos herramientas y también siempre podemos seguir aprendiendo y haciendo mejor ah, lo que estamos haciendo.